हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो एम एस वर्ड की है एमएस वर्ड में एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड आपको सिखाने वाला हूं सारी शॉर्टकट की एक बार में आएगी आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए आइए देखते हैं विल वर्ड टाइप करता हूं यहाँ रन कमांड पर और यहाँ पर कुछ इस तरीके से विनवर्ड टाइप किया एंटर प्रेस किया ये विनवर्ड ओपन होने लगेगा यानी एम एस वर्ड ओपन होने लगेगा ये ओपन हो गया अब यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई पड़ेगा व्यू टैब व्यू टैब पे क्लिक कर दीजिए सीधा आ जाइए मैक्रोज पर ये मैक्रोस बड़े काम का है कैसे आइए दिखाता हूं व्यू मैक्रो पे क्लिक कीजिए यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है all active template and document आपको करना क्या है इस पे क्लिक कर देना है यहां पे करिए वर्ड कमांड्स मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2019 यूज कर रहा हूं आप कोई भी वर्जन यूज करें आपको यही मेथड अप्लाई करना है ठीक है यहां पर आपको क्या टाइप करना है यहां पर आपको टाइप करना है लिस्ट कमांड तो ये देखिए L I S T list जैसे मैं टाइप करता हूं तो यहां लिस्ट कमांड ऊपर अपीयर होने लगता है जहां पर क्लिक कर दीजिए और क्लिक करने के बाद यहां पर रन दिया हुआ है इस पे क्लिक कर दीजिए ध्यान रहे कि आप करंट कीबोर्ड की सेटिंग पे क्लिक रखिएगा बस आप ओके कर दीजिए आपका काम हो जाएगा देखिए सब शॉर्टकट की रिलेटेड टू योर कीबोर्ड यहां पर आ चुकी है ये देखिए ये कई पेजेस की है अब याद कीजिए ना बैठ के आराम से ठीक है तो ये बहुत इजी है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें थैंक यू फॉर वॉचिंग